cuarto sin ahumado Todo grispa, todos lados Derretido como helado Wake and bake, todo dopado Todo loco, alucinado Lo que toco, asesinato Todo lo rompo, todo lo mato Lo que pongan, lo que quieras Me amalate, una fiera Mi palabra de primera La cadencia, no cualquiera La cerveza la hielera Mi mirada, tu cadera Que no tengo llenadera Guajira, Tanamera. Tanamera, Tanamera. Ya no tengo de otra forma Nací para quebrar la norma se perdona Más animal que persona es que es la puta droga que te eleva, te evapora Que te pega, te devora El futuro en el ahora El de la rima arrolladora El de los siglos, el de las horas Entre las sombras, en el aurora En el sonido de la grabadora